Think Think فکر کردن اندیشیدن Think Think before talk Think before talk Think فکر کردن یا اندیشیدن و فعل think در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره before قبل از talk صحبت کردن حرف زدن Think before talk فکر کن قبل از حرف زدن یا به عبارتی قبل از حرف زدن فکر کن Think before talk Think before talk I think you are right. I think you are right. I think من فکر می کنم you تو یا شما are هستید right درست you are right یعنی شما درست میگید یا حق با شماست I think you are right فکر کنم حق با شماست یا فکر کنم شما درست میگویید I think you are right I think you are right